Assalamualaikum Halo teman-teman, mahasiswa se-Indonesia Kami, mahasiswa modul Nusantara yang dibimbing oleh Bapak Fikri Dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Di video ini, kami akan mempersembahkan video dokumentasi Video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua Dan dapat memperat persatuan kita sebagai warga negara dan penerus bangsa Indonesia Selamat menyaksikan Hidup Mahasiswa Indonesia